ادي الدستور وادي اللي سلقه ان شاء الله وادي اللي اقره ان شاء الله وادي اللي هيستفتونا ان شاء الله واللي هيشرف على اللجان ان شاء الله واللي هيعدي الاصوات ان شاء الله واللي هيروح ينتخب ان شاء الله الاخوان والاخوان ايد واحده ان شاء الله <laughs>